Uh, no sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas tal como ayer, que anoche en la playa no me dejaste amarte, algo entre nosotros no va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo. tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer. No golpes a la noche, no golpes a la playa, no golpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? No, no, no, no, no noche. No golpes a la playa, no golpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer, noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me más, no, no, no no noche, no culpes a la playa, no culpes